up. pour protéger la sole, pour pas qu'il y ait un caillou qui soit coincé entre la sole et le fer, ce qu'il est handicapé. Alors qu'est-ce que vous leur appliquez là Le long grand pied. Et donne ton pied, donne C'est pour l'entretien du sabot. Tous les deux jours. C'est primordial l'entretien des pieds. Surtout des chevaux de trait comme ceux-là, qui travaillent sur la route. 4 jours semaine, je vais chercher des chevaux et je les attelle sur l'hippobus pour euh, transporter les enfants entre euh, l'école de du Teil et la cantine, qui est distante de 1 km. Ce sont des enfants de quel âge c'est des enfants qui sont en classe de co 2 CM1, donc 9-10 euh, ans. Mais ils doivent être heureux, les gamins. Ah, ils sont... Bah, vous verrez. <laughs> le mieux, c'est quand je vais vous les présenter, vous verrez qu'ils sont très heureux. Bah, tous les matins, euh, à la sortie du pré, euh, les choses je leur donne ce qu'on appelle dans notre jargon le picotin. Voilà, ils sont en forme. Et je les toilette, donc ce que les anciens appellent pansage, donc curer les pieds, euh, brosser les crins, brosser le cheval, euh, contrôler qu'il soit en pleine forme. Et maintenant, je vais les harnacher. Euh, c'est ce qu'on appelle des harnais. Voilà. Alors, en étant plus précis, c'est des harnais type grand valier. Ah, ça, c'est le harnais du cheval de gauche. Donc, euh, je, ils sont repérés, mais bon, je les connais. Donc, ça, c'est le harnais du cheval de gauche. Là, maintenant, je vais lui mettre son collier. Et pour votre information, on est un petit peu cocorico, parce que ces harnais-là sont fabriqués en France. Ils ont été fabriqués par la sellerie Percheron. Et ils ont notamment développé le collier que je suis en train de mettre, qui est le collier SP10, qui est l'avantage d'avoir été fabriqué avec des matériaux modernes, qui fait qu'il est beaucoup plus léger que le collier du grand-père. Alors comme on s'en sert tous les jours, économiser euh, une dizaine de kilos tous les jours, ça fait plusieurs tonnes à la fin de l'année. Comme ça, ça fatigue moins le cheval et surtout, ça fatigue moins le cocher. décidé de monter une petite entreprise de traction animale, euh, il faut maintenant être euh, détenteur d'un examen qui s'appelle le CS Cocher. Et donc, euh, bah, tout naturellement, j'ai été le passé, j'ai dû suivre la formation au Arabipa. Et cette formation a été complétée par la ville de Trouville-sur-Mer, puisque ces deux chevaux-là ont été à Trouville pendant huit jours, et on les a désensibilisés au trafic urbain. ça c'est des brides nicole fabrication suisse. Donc l'avantage, c'est que quand euh, je suis arrêté, je peux attacher le cheval à la bride. Voilà, la bride a été prévue pour attacher le cheval comme euh, j'ai une euh, trois quarts d'heure euh, d'attente pendant que les enfants déjeunent, donc j'attache mes chevaux. Je ne suis pas obligé de remettre un licol par-dessus ou de débrider pour remettre un licol. Alors quelles sont ces grandes ficelles <laughs> Ce que vous appelez des ficelles, eh ben, nous on appelle ça des guides. Voilà. Donc là je suis en train de mettre les guides du cheval de gauche. Donc, ben, méthode que j'ai appris au Haras du Pain, le M, voilà. Donc, toujours sécurité. Ce qu'on a beaucoup appris au pain, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Donc là, je mets mes guides en position de sécurité. Je vais les mettre un petit contrôle pour être sûr que je ne me suis pas trompé entre la droite et la gauche. Voilà, la plus longue et côté droit. je mets directement le côté gauche au mort. Voilà, il n'y par là. a là. je prends la guide droite. que je mets simplement au banquet. Voilà, je la boucle mais je ne la passe pas dans le passant, ça veut dire que ce n'est pas définitif. Pourquoi ce n'est pas définitif Parce que quand mes chevaux vont être en paire, cette guide-là va être attachée au cheval de droite. Voilà, donc là maintenant mes chevaux sont prêts. Et je vous, ah oui, je vous disais aussi au niveau sécurité, s'il y a un problème quelconque, les guides sont en position de sécurité. Il suffit que je tire là, et je tiens le cheval. Alors que si pas été mise, euh, si elle avait été mise n'importe comment, je peux pas le récupérer. Allez, on y va les gars là. Allez, recule. Recule. Recule. Allez. Allez. Là, allez. Oh là, bougez pas, hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je fais ce qu'on appelle les croisières, dans notre jargon. Donc la guide du cheval de droite va à gauche, et vice-versa, la guide du cheval de gauche va à droite. Et donc là, comme c'est définitif, je mets le passant. Voilà. Et ta place, bijou Joue à ta place Allez, dépêche-toi installer quoi là Alors là, bah, j'ai mis bah, ce qu'on appelle mise à la voiture. Et dans la mise à la voiture, on met aussi les sacs à crottin. Parce que euh, maintenant, il est hors de question que les chevaux euh, mettent des crottins sur la route. Euh, pendant la guerre, c'était prisé, les gens le ramassaient pour mettre dans leur jardin, mais maintenant, ils ne sont pas contents quand il y des crottins. Donc, on, les chevaux, les voitures modernes sont équipées de sacs à crottins pour ne pas salir les routes. Alors, donc voilà maintenant, alors les choses sur la voiture, et moi j'ai instauré euh, une, règle, une règle de sécurité un petit peu euh, euh, copiée sur l'aviation, c'est que je fais un check-up. Donc j'ai 13 points de contrôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, les croisières 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Donc j'ai rien oublié. On va pouvoir euh, se changer et partir. je commence ma petite journée à 10h du matin et je vais déjeuner avec les enfants et les ramener à l'école et ma journée va être terminée vers 13h30. prennent plaisir à y aller parce que bon, euh, moi je vois dès qu'on a commencé à le faire, euh, dès qu'ils entendaient parce que Claude passe devant l'école, il va faire demi-tour et revient. Dès qu'ils voyaient le cheval, vous voyez, c'était euh, voilà. Les enfants adorent ça quoi, parce que bon, quand ils voient arriver le car, c'est vrai que c'est une autre. <laughs> c'est pas la même chose quoi. c'est toi qui vas donner du pain au chevaux Oui. Eh ben c'est bien. je les attache et après je vais aller déjeuner avec eux. Et ils restent là calmement Ils restent là calmement pendant 30 euh, minutes. Et après, euh, dès qu'ils sont attachés, il y a la séance du pain. Voilà, T'aimes bien ce moment-là alors, si je comprends bien Oui. Alors tu fais combien de fois par an euh, ben, fois par an. deux ou trois fois par an Ah oui, c'est vrai. Bah oui, deux ou trois fois. Comme vous êtes 24 et qu'on le fait à peu près 162... Euh, non, on fait à peu près 120 jours par... Euh, donc voilà, tu feras le calcul. Hein et puis alors tu les caresses, c'est bien. Hein alors, ah, lequel des deux tu préfères ah, c'est bien, t'es mignonne. <laughs> allez, va manger. Ah, bon appétit, les enfants! Là, vous allez les récupérer Ouais, je vais les récupérer à la sortie de la cantine, là. Allez, les gars, et reculez, là. Voilà. à droite. Obrigado, Peut-être qu'il y a des révélations, peut-être avoir des futurs cochers. Donc euh, à la descente, hein, eh ben, c'est ma passagère qui va prendre les guides. tu prends les guides tu règles bien tes guides. Voilà. Allez, eh, on, y va les gars, marchez Allez, allez, marchez roche tu indiques. Voilà, et tu sais. Voilà. Tu les, mets bien au milieu de la route là. Voilà. Allez. Allez, frottez. Elle a sans permis de conduire C'est simplement conduite accompagnée, j'ai quand même les guides dans les mains. Hein. <laughs> L'aspect euh, atypique du transport scolaire en hippobus, euh, les enfants s'en rappelleront toute leur vie scolaires, ils me donnent des dessins. Euh, bah, je, suis, euh, bah, je suis un petit peu leur idole, entre guillemets. Et je pense que pour sauver la race percheronne, pas que la race tercheronne, mais pour euh, développer la race de chevaux de trait et pour le bonheur des enfants, il devrait y avoir une volonté politique. actuellement, nous sommes une dizaine ou une quinzaine en France à faire du transport scolaire en hippobus, mais ça devrait être développé pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Merci Monsieur Sego de ce moment vraiment euh, très affectif avec les chevaux et les enfants. Je vous en prie. Allez les gars, allez